modelar en el Mejía, barro ecuatoriano, el espíritu de nuestra nación. Cada día le agregamos una cosa nueva al contenido de la vida, pues nunca hemos estado ociosos, buscando siempre en luchas diferentes, distintos campos de acción para el espíritu de nuestra juventud. No se sabe lo que pediremos mañana. Bajo las banderas de un nuevo sol, vivimos como millonarios, regalándole conquistas al presente. Pero no falidecemos moribundos sobre nuestras ganancias, porque nuestra avaricia se proyecta hacia otro futuro. Aprisionar siempre lo que ha de venir en nosotros la vida se renueva. En la historia del Espíritu, nosotros somos siempre el renacimiento. Doctor René Posestín. Doctor Jorge Andrade, rector del Instituto Nacional Mejía. Doctor Milton cahueña inspector general. Señores miembros del Consejo Ejecutivo, Señoras y señores, compañeros, paradigma de luz e hidalguía, entre tempestades de truenos y de gloria, es aquel que va en pos de la victoria y es forjado en el templo primero de la patria, el Mejía. A pesar que el día de hoy nos vamos de estas aulas, crisol del racismo, la libertad y la democracia. La saudade, nostalgia del alma, no nos puede quitar nuestra pasión por nuestro colegio. Porque al Mejía lo llevamos y lo vamos a llevar siempre en nuestras venas, porque es parte viviente nuestra. El escenario del Partenón de la educación ecuatoriana es sin duda la experiencia más satisfactoria que hemos tenido. Y gracias a los buenos maestros del Mejía. Es por eso nuestra gratitud eterna al noble maestro del Mejía. De sus lecciones aprendimos a ser hombres en la extensión de la palabra porque en el Mesías se aprende a ser una persona comprometida con los intereses genuinos del pueblo, por una patria libre y soberana para vivir con dignidad. Hoy vamos a ser los representantes de la patria y los nuevos líderes del siglo XXI, dejando siempre en lo más alto el nombre de esta noble institución, la del coloso de la Vargas. Porque ser energía es ser la senda luminosa por la que transitarán generaciones de jóvenes equinos y expertos que jamás se doblegarán ante la tiranía y la injusticia. Hoy, es el inicio de nuestros sueños. Hoy se ven manos, todas nuestras ilusiones y de todo lo que En nuestras manos, escuchadme, está la verdadera transformación social, económica y política que necesita el pueblo. Ese es nuestro reto, nuestro desafío moral y ético en el cual empeñamos nuestra palabra de amor. Ahora que el Ecuador y el mundo entero nos espere porque los Mesías hemos salido a ganar y a combatir en la ardua batalla del presente y del futuro de la demostrando así que somos los cóndores andinos. Porque cuando el sendero de la vida es difícil, se aprende a templar más el alma. Y los Mejías tenemos el alma de acero para elevarnos hacia las estrellas. Per áspera, astra, por el áspero camino hacia la cumbre. ¡Viva! el patrón Mejía, viva, sexto, social. Señora,